在礼拜一的部分，我们会逢到的是四元四降的日子，在当天除了非常适合可以补财运之外呢，也可以透过剪指甲的方式呢，来帮自己呢开运、除晦气哦。再来就是礼拜二的部分，我们会逢到的是大净日，那这个大净日的这个喜庆的日子呢，会接连着三天，而这三天的日子，我们都可以前往到有。 刻印章的这个锁匠店呢，去刻一个专用的印印章。但是要记得哦，这个印章呢，务必一定是需要平常日常要用的，而不是属于银行账户在用的。也就是您日常在做这个业务的行为，比如说报表什么的，如果您需要签署名字，常常需要盖到的印章印件，我们就可以在大进日这一天呢，帮自己刻一个。 支章，然后转而用这个印章，它可以帮我们呢，让我们的业务呢更加的顺遂。之外呢，也可以帮我们开运哦。那记得了，这个业务所用的印章呢，我们可以不用急，可以选择在周二、周三或是周四这三天的其中一天呢去刻章就可以咯。 再来就是礼拜三的部分，我们会逢到的是五富日，而五富日这一天呢，非常适合。如果您刚好有要跟客户做提案、做 proposal，或者是说您本身呢想要打一份比较大张的这个呃 sc 要丢出去，那我们都可以把相关的合约呢在这一天呢去跟客人做接洽，哦，这交易在当天呢是非常大力的哦。 五福日当天呢，也非常适合有需要的朋友，可以帮自己泡盐浴，好来开运转转运哦。尤其是针对如果你是在比较寒冷地区的朋友，那非常建议我们可以泡个五分钟到十分钟哦，来让我们的新陈代谢可以加强强化一些。再来就是礼拜四的部分，我们会逢到的是大偷休日，那顾名思义呢，在大偷休日呢。 呃，因为呢，凶神都基本上是朝天了，所以基本上如果家中呢有小的要做修缮的，或者是移动家具的部分，不用另外挑吉克吉日，都可以在周四这一天去做执行的。而在礼拜五的部分呢，我们会逢到的是四绝天罡日，因此大部分红红字，也就是通书上一般的集市呢，老师都会建议在周五这天尽可能少去少用。 再来就是在这一天呢，也切记呢少吃牛肉相关的食品跟加工品，会是比较吉祥的哦。再来就是礼拜六了，礼拜六这一天，我们会在早上的七点十四分迎接一个新的节气，叫做立冬。这也代表的是呢，天气会开始呢，温度会有巨降的一个状况，而我们的这个。 目前全世界呢正在防疫的这个新冠病毒呢，也可能会在这之后开始会有蠢蠢欲动的一个征兆哦，病例数可能会逐渐的呢，呃变得更加的热化，所以提醒呢，以目前的每一位朋友们哦，请务必呢不要就是太过的散漫哦，还是要日常呢时间呢都要把口罩戴好，勤洗手，做好防疫才能够保护自己跟家人哦。 而在周六这一天，我们同时呢也逢到的是很大力荧幕前女性朋友们的凤凰日，所以如果呢您想要在当天帮自己预约去做个 SPA 或者是经络，甚至呢我们可以去调调这个脊椎整骨的部分，都很适合在周六这一天来整气，哦让我们的气血可以更加的顺遂哦，那也会可以让我们的运势呢相对会好一些。 当天同时也非常大力，可以做纳财入宅、安葬以及开市相关事宜。有需要的朋友，不妨都可以参考看看。最后呢，我们来看一下，在周日这一天呢，我们逢到的是物探病的日子，所以如果有刚好要去医院探访亲友的朋友们，切记我们要提前或者是延后一下，会是比较吉祥的。礼拜六、礼拜天这个日子呢，同时也是很适合我们可以兴工动土。 丈量入宅的相关事宜哦，有需要的朋友一样也可以参考一下。接下来呢，我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属老鼠的朋友，第二名呢是我们属虎的朋友，而第一名呢是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一个礼拜呢，你们的运势呢是属于四通八达的。 贵人都在四方，就怕你呢躲在家里，或者是躲在办公室里面哦，都足不出户哦。不管怎么样，都尽量往外跑，或者是把电话拿起来打出去，你就可以迎接到更好的一些订单或者是机会。还有在这个礼拜呢，如果你是属于内勤，也没有关系，尽可能呢想尽办法的展现你的才华，那你的财运呢跟业绩在这个礼拜也会相对的提升很多的。 来，我们来看一下，在当中呢，每一个生肖个别的运势状况以及要留意的地方又有哪些？首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜是属于明珠脱尘哦，那代表是本来呢是在一个土壤里面的这个珠子呢，忽然呢拨云见日了，好，可以看得到日月。 那也代表的是呢，你过去可能会常常的有一段时间，觉得我自己怎么那么怀才不遇？怎么我的想法呢总是不会被看到，不会被听到，不被认可？没关系，在这个礼拜你的转运点来了，你会开始的逐渐的感受到很明确的被受到重视跟认可哦。所以请务必要好好把握这个起跑点，让自己的表现呢，在这个礼拜呢越耀眼越好哦。 那我们属老鼠的朋友，在这个礼拜留意的天数是星期天。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这个礼拜是属于稳如泰山的一个礼拜哦。也就是在这个礼拜，其实大部分的事情呢，都是稳稳当当的，不太有太多的变数哦。除非呢，您本身呢，在之前呢，有哪些事情呢，是没有做好，或者是漏拍了，那你才会。 会有一些突发的状况，但是这些呢，你都是可以在这个礼拜很轻易的可以 handle 的，不会有太多的一些让你觉得很慌张的一些 moment。所以属牛的朋友，好好的做好你这个礼拜要做的事情，按照表去操课就稳打的。再来呢，属牛的朋友在这个礼拜留意的天数是星期二。 下一个生肖是我们属虎的朋友，而属老虎的朋友在这个礼拜是属于无往不利的一周，也就是在这个礼拜大部分的事情呢也是相当的顺遂的，只要你有所求就可以有所得。因此呢，在这个礼拜也非常建议呢，如果你要跟上司或者是想要去学习，都可以在这个礼拜呢加紧脚步的呢去做。好，在这个礼拜你会发现呢，你的这个领悟力呢跟 说服力呢都会相对的提升许多的哦。而属老虎的朋友在这个礼拜呢要留意的天数是星期五。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜呢会有一些措手不及的状况了。所以呢，这也意味的是，如果你发生一些你没有办法 handle 的事情的时候，请务必在第一时间一定要请求支援跟请别人来协助你，才不会呢让这个状况呢。 越扩越大，影响的层面越来越大，到一发不可收拾哦。那属兔子的朋友呢，在这个礼拜也千万呢要注意您本身的一个言行举止的部分，还有呢，在这个礼拜呢也尽量呢少把一些案子推出去哦，因为在这个礼拜是比较不适合你去做一些合作相关的一些开发开拓的事宜哦，走好你的分寸跟。 本分是比较吉祥的，下个礼拜再往外拓展哦。那属兔子的朋友在这个礼拜留意的天数是星期一。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜切记切记不可意气用事哦。而且呢，你必须要提防你周边的一些人哦，因为这些人呢，有可能呢会推你一把，落井下石哦。还有在这个礼拜，尽可能的脾气不要过度的毛躁，有需要的话喝杯。 听茶，让自己的心呢可以静下来哦。属龙的朋友，在这个礼拜留意的天数有两天，除了星期二，还有星期日。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜会有落空之象，而这个落空之象代表是，你本来预计的一些 plan，或者是你想要执行、想要做、想要落实的事情，可能在这个礼拜就会没有着落。那甚至呢，他在感情上呢，也有可能呢，会有一个意义，就是你本来以为是。 呃，可以往前走了，或者是你们有一个共识，或者是你想追求对象，忽然在这个时候呢，你就发现很极度的降温，或者是感情呢就会逢一些变数，所以请属蛇的朋友务必要多留意一下喽。在这个礼拜留意的天数一样有两天，除了星期三之外，还有星期六。下一个生肖是我们属马的朋友，在这个礼拜逢到的是与水相望的一个日子。 那在雨水相望的这一周呢，也会代表的是鱼本来呢是处在水里面的，而水呢里面也有这个鱼，代表他们的关系呢是形同像做生命共同体的一个状况。所以也意味的是，如果你周边呢是有一个 team，或者是你本来是有股东关系，或者是感情呢是已经有另外一半的，请不要忘记了你们是生命共同体，你们必须要互相去扶持的。 啊，不然呢？如果你在这个时刻呢，忘了彼此的一个分寸啊，那这样子的话呢，很有可能呢，会让一些事情呢，跟事端浮出台面哦。啊，所以在这个礼拜呢，是要感恩还有惜福的一周。那属马的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是星期四。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜是属于比上不足的一周哦。 所以在这个礼拜会建议呢，属羊的朋友少一点的抱怨哦，多一点的知足常乐哦。而且多数您在这个时候时间点呢，在烦恼的事情呢，其实呢，都还是还没有到适当处理它的一个时机点哦。这个时间点还没有到，所以不如就先把这个烦恼搁一边，等到时机成熟了，我们再来处理咯。好，就像果子也要等到成熟你才可以摘嘛。所以这个事件呢。 并不是急于在这个时间点必须要去受理的。属羊的朋友在这个礼拜留意的天数分别是星期五以及星期六。下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这个礼拜呢会逢到的是轻忽五事的一个状况。那这个代表的是呢，如果你在这个礼拜太过的敷衍了事，或者是呃把事情呢看得太过简单的话，那很有可能呢。 这个局面呢，整个就会偏掉，或者是走向呢，就不太是你本来预期想要的方向哦。所以属猴的朋友，请务必呢再重新的做一下这个 plan 跟规划，会是比较好的。那在这个礼拜留意的天数呢，分别是星期一以及星期六。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这个礼拜呢是逢到那个。 主化为辅的一个礼拜哦，也代表是本来你以为是阻碍的东西，反而变成是你的一个辅助的一个方向。你本来以为不擅长的东西，可能呢，你会透过改善呢，你会发现原来你是很呃，在这个方面呢，是可以操作的很好的哦。所以不要一直一就是有这个先入为主的一个状况，认为自己没有办法在某些事情上面做好处置哦。 因为这些阻力可能最后反而会变成你的一个一股推力跟辅助力量。那属鸡的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是星期天。下一个生肖呢，是我们属狗的朋友，在这个礼拜是逢到如鱼得水的一个状况。不过呢，在这个礼拜有几个要件就是了，虽然在这个礼拜大部分的时候呢，你都会很顺势顺遂。 而且呢，也可以在很顺时势的一个状况呢，去推动你想要执行的事情。可是属狗的朋友，这个礼拜呢，如果你有想要创新的东西，啊，那是比较不宜在这个时候做的。在这个礼拜呢，是属于守旧的一周哦，也就是所有的事情跟想法，哦，都是先按照既定的旧有的一个模式去执行，那比较不会出乱子哦。 好不好？那在这个礼拜并没有特别需要留意的天数。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在这个礼拜呢是属于勤则功成的一个状况哦。那这个代表的是呢，如果你在这个礼拜，你可以不要偷懒，那不要老是想要这样子东晃晃西晃晃，找人聊天啊，或者是花太多时间呢在发呆放空的话，那你的勤劳呢，在这个礼拜就可以呢。 有所成就哦，它会会呼应你相对比重的一个付出的，所以请属猪的朋友在这个礼拜要多加把劲哦。既然是可以一比一以上的一个回馈的话，那在这个礼拜就是相当重要的一周了。这个礼拜留意天数呢有两天，除了星期四之外，还有星期五。再来呢，我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属鸡的朋友，第二名呢是属猪的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜这三个生肖的朋友，而且其中有两个生肖的朋友连续又蝉联了三名哦。那再来呢，在这个礼拜呢，要提醒这三个生肖的朋友，在感情的开运方式呢，就是不要隐藏你的本性哦。 也就是，不管你有什么样的喜怒哀乐呢，都尽可能的要展现出来，让对方知道。或许你讨厌的东西，刚好对方也一样讨厌哦。或许是你会踩雷的点呢，诶，对方呢知道了，他还有更多的一个层面的认识，可以让你们呢这关系更加的紧密一些。所以呢，这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜呢。 尽量把你自己的本性不要太去隐藏，那也可以让这段感情呢显得更加的自然，那自然而然就可以再再次的升温了。这也同样非常适用于正在追求状态的朋友们。好了，以上是我们当周的生肖运势周报，喜欢的朋友们请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，或是透过上方的微讯号加入老师，可以协助您咨询项目。 我是金英老师，我们下周准时再见喽！谢谢大家的收看，拜拜。